어 봐봐 저기 봐봐 헐그 후 기히 이게 지금 코레가 코레가 아이롱을 심하시타는 거거든요 쓰레빠 마시나이죠 시나이 시나 그리고 아이롱을 심하시타 보는데 뭐 마다 컬리어 좋다 아루요 스피가 음, 아 좋다 근데 미지카이니 시타이와 시타이니本当こことかね うんそんなところめっちゃ汚いちょっと見てっえそれええハングゲなんだワン、ツー、スリー、ハングゲなんじゃぬさいハングゲなんじゃぬマッチルちょっと待って待ってマッチルマラこんなんや 혼나요 <laughs> 네, 혼자 그랬거든 맞아라 그러잖아 이거 그래 여자가 남의 아 남자만 이 기른다 코다네 손에 아 이러네 이러 아 이러? 아프다 아하 와 아, 진짜 맛있겠다 냄새가 대박 카즈노 토마토 크림 桃原い。えそ自分のじゃない自分でとりあえずこれ好みすなんで一緒に食べますようん嘘え、何したこれしたこれしたよ薄いことボー 今日は今日は調子が良かったしっかり来れるえこんなとこって2020年日本で一番人気スタイル人気のいろいろなあこれもかっこよくないあで今の私がこれぐらい量がないよでもかっこいいよね量がない量がない <laughs> これぐらいだよ。うんああそうねマックスででもそれにここは私部屋 好きなようにしてる逆だったらまた雰囲気が変わるよねあのえ <laughs> これ何何が果物あれやあやや今日今日今日여신머리似合うな。감사합니다。最近여신머리가오이에요。감사합니다。왜이렇게여신머리するの？え？왜이렇게여신머をするの？なんか자기가귀여워と話したから。多分、も私十五歳までこの髪型だと思う。 その時は手割りじゃないかなと手割りってくれこうやって見たらちょっと大丈夫じゃんうち、うん、相撲で見たらめっちゃ大丈夫本当ねでも実際に見たらもう行くの、うん、えー雨が降ってきたんですけど チャギがミヨンシルが終わったみたいなので見に行きたいと思いますめっちゃ手盛りになってたら音がねえなんでさなんで今度ナムの中にいるあボバチャギボバほい 本当正直あじゃ短くなったね本当正直これ本当正直なちょっとくるあ私がくるってするかな、はい、本当ストップしてストップして本当ストップしてあ今くるじゃないよ本当追って追ってはいもう死ぬんで本当にいや見たいの後ろも見たいのはい本当話しますよじゃじゃじゃ後ろ見てはいじゃないおおいいね私犬みたいにしないで本当追っていいねあめっちゃかっこいいよはいあもし死ぬんで本当に正直話しますえかっこいいよ どうもリっぽいかなと思う思うなんか綺麗になった後ろとかもあんた正直怪してるあでも変じゃないあんたよあちょっとケランみたい私実は <laughs> いいケランいいケランあ一応ケランいいケラン私今のめっちゃケランケランチームじゃない悪くはないんだけどスタイルはめっちゃいいよ確かにタウンしたらこれちっちゃい

잠깐제 머리 어때요? 뭐야 머리가 왜 그래? 어때요? 야 이마가 계속 넓어진다? 아니 그래 그 나쁘진 않은데 왜? 나쁘지 않아요? 그리 나쁘진 않은데 아무튼 이상하긴 해 아, 엄마 팔찌 잃어버렸어 아니 지금 80만원짜리 그 잃어버렸어 그거 풀렸나봐 어디 있어? 머리를 물어보고 아, 팔찌 팔찌가 어? 저 중이었네 뭐라고? 아니 아니 まねえねえシュパルケイのパリッチどうしたの 네, 네, 아니 18K가 되지 ななくしたんでしょ 응. どこで 몰라 それがどどう重要じゃないよ저기 이마가 엄마. 넓어요 근데 라고 건카이는 저도 다이치고라고 이야기인데 이마가 넓어요 그러니까. 이제 다시 시작이다 젊은 날의 새